Le promesse di amare dovessero rimuovere tutti Havanı çiğ azabı ve gebası çonca hört Hapsini yonda çakmi Fernende if they cut Gasolin havalar renkli yatan ve tıbuzeye mengide Londe çandı Le promesse di amare dovessero rimuovere tutti Música